estavam tão sorridentes, sorridentes quando eu cheguei à frente que meu coração diminuiu o ritmo. Era um prêmio. Dona Mirtes Rubino anunciou que eu havia ganhado um prêmio por ter sido a única aluna da escola naquele ano que não tiverá uma só falta. Para uma menina de sete anos, é um momento inesquecível. O presente era pequeno no seu tamanho físico, mas, sinceramente, ao longo da minha vida, é o que lembrou com mais frequência. Era uma corda de pular. Cada uma das pontas tinha um pato Donald. Não sabia naquele momento quem era o pato Donald. Não o conhecia. Não tínhamos televisão. As histórias da Disney não, não eram conhecidas para mim. Mas o destino é o comandante e quis, para minha surpresa, que as minhas primeiras leituras fossem justamente as revistinhas que caíam do céu para nós, literalmente, naquela, naquela época. Eram helicópteros ou, mais possivelmente, teco-teco, não sei o porquê, nem quem jogava, jogava as revistinhas com histórias do Mickey, Pato, Donald, Tio Patinha, Clarabella e outros, e todos os personagens de Disney. E assim, logo após as presentes, me vi rodeada de todas, todos os personagens e passei a consumir avidamente as minhas revistinhas, as que conseguia pegar e as outras que depois trocávamos com os colegas e meus irmãos. Entrei no mundo da Disney desta forma aos sete anos. Todo o tempo